Top dhjetë njerëzit më inteligjent të botës. Ju lutemi bëni subscribe e sato. Disa i quajnë anomali, por të tjerë e marrin si dhuratë. Ka shumë njerëz më inteligjent në mbarë botën. Ne kemi mbetur vetëm të habitur dhe të interesuar të zbulojmë se cilët janë njerëzit më të zgjuar në botë. Le t'i hedhim një sy njerëzve me IQ-në më të lartë të regjistruar ndonjëherë. Dhjetë njerëzit më inteligjent të botës. dhjetë Garri Kasparov Garri Kasparov dyshohet se ka një IQ prej njëqind e nëntëdhjetë. Kasparov ka mahnitur plotësisht botën, kur luajti në barazim kundër një kompjuteri shahu që mund të llogariste tre milionë pozicione në sekondë në vitin dy mijë e tre. Ai është një mjeshtër shahu nga Rusia. Në moshën njëzet e dy vjeçare, ai u bë kampioni më i ri i padiskutueshëm i botës duke mundur kampionin e atëhershëm Anatoli Karpov. Nëntë Philip Emeagwali Emeagwali dyshohet se ka një IQ prej njëqind e nëntëdhjetë. Philip Emeagwali është një inxhinier, matematikan, shkencëtar kompjuteri dhe gjeolog me origjinë nigeriane. Ai ishte një nga dy fituesit e Çmimit Gordon Bell të vitit një mijë e nëntëqind e tetëdhjetë e nëntë, një çmim nga IEEE, për përdorimin e tij të një superkompjuteri Connection Machine për të ndihmuar në zbulimin e fushave të naftës. Tetë Marilyn Vos Savant Marilyn Vos Savant ka një IQ të verifikuar prej njëqind e nëntëdhjetë. Në vitin një mijë e nëntëqind e tetëdhjetë e pesë, Libri i Rekordeve Guinness pranoi rezultatin e IQ të Vos Savant prej njëqind e nëntëdhjetë. Sipas Marilyn Vos Savant.com, ajo u kurorëzua si gruaja me IQ-në më të lartë për pesë vite radhazi. Ajo ka testuar deri në dyqind e njëzet e tetë në teste të ndryshme të IQ. Përveç kësaj, ajo është një kolumniste e njohur për magazine Parade. Nëpërmjet Pyet Marilyn, lexuesit mund të dërgojnë enigma dhe pyetje për tema të ndryshme për Vos Savant për t'i zgjidhur dhe për t'iu përgjigjur. Shtatë Mislav Predavec Mislav Predavec dyshohet se ka një IQ prej njëqind e nëntëdhjetë e dy. Profesori kroat i matematikës Mislav Predavec u rendit i shtatëti në listën e dhjetë njerëzve më inteligjentë në botë. Ai është themeluesi dhe presidenti i shoqërisë GenerIQ, një organizatë elitare e njerëzve më inteligjentë në botë. Ai është gjithashtu pronar dhe drejtor i një kompanie tregtare. Gjashtë Rick Rosner Rick Rosner dyshohet se ka një IQ prej njëqind e nëntëdhjetë e dy. I talentuar me një IQ mahnitëse prej njëqind e nëntëdhjetë e dy. Duke parë thjesht Rick Rosner nuk do të mendohej si një nga njerëzit më inteligjentë në botë. Ai ka një sjellje të vrazhdë dhe të ashpër, pasi ka kaluar disa vite si gënjeshtar. Ai është një producent televiziv amerikan më i njohur për krijimin e shfaqjes televizive Chips. Rosner më vonë zhvilloi një televizor portativ satelitor në partneritet me DirecTv pesë Christopher Langan Christopher Michael Langan ka një IQ të verifikuar prej njëqind e nëntëdhjetë e pesë. Langan është një autodidakt amerikan me një IQ që raportohet të jetë midis njëqind e nëntëdhjetë e pesë dhe dyqind e dhjetë. Ai është përshkruar si njeriu më i zgjuar në Amerikë, si dhe njeriu më i zgjuar në botë nga media. Ai filloi të fliste në gjashtë muaj. Përveç kësaj, ai e mësoi veten të lexonte kur ishte vetëm tre vjeç. Langan ka zhvilluar një teori të marrëdhënies midis mendjes dhe realitetit, të cilën ai e quan modeli kognitiv-teorik i universit CTMU. Katër Dr. Evangelos Katsioulis Evangelos Katsioulis dyshohet se ka një IQ prej njëqind e nëntëdhjetë e tetë. I njohur për rezultatet e tij të larta të testeve të inteligjencës. Dr. Evangelos Katsioulis është një shtetas grek që punon si mjek dhe psikiatër. Ai ka fituar diploma në Filozofi, Teknologji Kërkimore Mjekësore dhe Psikofarmakologji. Ai është themeluesi i Rrjetit Botëror të Inteligjencës, WIN, një organizatë ndërkombëtare e shoqërive me IQ të lartë. Gjithashtu, ai gjeti organizatën AAAA.GR, një ekip vullnetar pionier për zbulimin dhe mbështetjen e individëve të talentuar në Greqi. Katsioulis është gjithashtu një piktor i mirë dhe një notar i mirë. Tre Kim Ung-yong. Kim Ung Yong ka një IQ të verifikuar prej dyqind dhe dhjetë. Me një IQ të verifikuar prej dyqind dhe dhjetë, inxhinieri korean i ndërtimit Ung Yong konsiderohet mjeshtër në fëmijët e mrekullueshëm. Në moshën gjashtë muajshe ai ishte në gjendje të fliste dhe kuptonte koreanisht dhe gjuhë të tjera. Kur ishte vetëm trembëdhjetë vjeç, ai bëri bujë duke marrë një medalje të artë në Olimpiadën Ndërkombëtare të Fizikës. Në moshën gjashtëmbëdhjetë vjeçare, ai punonte me NASA-n në misionin e saj për të pushtuar Marsin. Në moshën njëzet e dy vjeçare, ai mori doktoraturën në Universitetin Princeton. Hirata është një gjeni fëmijë i autorizuar. Ai është një kozmolog dhe astrofizikan amerikan. Aktualisht, ai jep mësim në astrofizikë në Qendrën për Kozmologjinë dhe Fizikën e Astrogrimcave të OSU, CCAPP. Një Terence Tao. Top dhjetë njerezit me inteligjente te botes. Terence Tao. Terence Tao ka një IQ të verifikuar prej dyqind e tridhjetë. I talentuar me një IQ mahnitëse prej dyqind e tridhjetë, Terence Tao është në pozitën nr. një në këtë listë të njerëzve më inteligjentë të botës. Ai është një matematikan kinez-amerikan me origjinë australiane. Ai punon në analiza harmonike, ekuacione diferenciale të pjesshme, kombinatorikë aditive, teori ergodike Ramsey, teoria e matricës së rastësishme dhe teoria analitike e numrave. Në vetëm tetë vjet Tao arriti një rezultat prej shtatëqind e gjashtëdhjetë në SAT para një mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e pesë. Mori një doktoraturë nga Princeton në njëzet dhe në moshën njëzet e katër u bë profesori i rregullt më i ri ndonjëherë në UCLA. Ai mori çmime frymëzuese, si çmimi i kërkimit për argjilën e vitit dy mijë e tre, çmimi përkujtimor Bôcher në dy mijë e dy dhe çmimi Salem në dy mijë, janë vetëm disa prej tyre.